No, já jsem vycházel ze zadání vlastně galerie, která funguje tak, že to je otevřeno jednou de- jenom v sobotu. Proto jsem zvolil instalaci tak, aby se byl vlastně vidět zvenčí. A je to vlastně popis mýho života ve stísněných podmínkách. Takový záznam. Takže já jsem přestěhoval všechny věci s kterými žiju teďka v poslední době, poslední tři roky. Tak jsem přestěhoval sem do galerie, včetně polystyrenové postele, eh, lampičky a vlastně věci, které dnes a denně používám. Vlastně moto celé výstavy je, nebo takový můj hlavní bod je knížka Walden od Thora, kde popisuje vlastně svůj život v lesích Jmenuje se to Walden neb Život v lesích. A já vlastně, protože to je můj oblíbený autor už od dob komunismu a vlastně si ho čtu neustále, takže je to můj vzor a vlastně i, i žiju vlastně svým způsobem trochu podobně, jako, jako, jako žil on. Já žiju, já žiju na Šumavě, vlastně v takový, v takový boudičce, dřevěný, bez izolace, proto tady jsou vlastně ty, ty folie, s kterými jsem si to tam nějak jako zaizoloval pro mě bylo důležité ty věci prostě sem přenést, tak abych jako vlastně sám pro sebe i pro ostatní dokumentoval svůj život na, na, v lesích. Ten nápis, to je vlastně, no to já většinou vlastně, když dělám nějaké instalace, tak ty nápisy používám. Já jsem měl několik výstav, kde jsem vlastně jako vždycky měl takovou, jako, je to něco mezi básní a volnou prouzou a mám tam vždycky schrnutý nějaké svoje poznatky o civilizaci, o sobě, o životě. No já tam reaguju vlastně i na takovou tu současnou uh, situaci, v které se nachází civilizace, prchlíci a prostě nedostatek vody a vlastně nikdo neví, jak, jak, jak to všechno dopadne a skončí, ale vlastně motem by se dalo říct, že úkolem není přežít, úkolem je dobře zemřít a ne never eat people. Tak to je takový jako vlastně pro mě uh, výsledek. Jo, ta fotka, no, uh, to je Ramana Maharishi, takový slavný indický guru z 50, ze 40. 50. let a já jsem byl v Indii několikrát a vlastně Eh, je pro mě stejně důležité jako ten Thoro. Jo. Ono většina lidí, kteří sem přišli, tak to, tak jako by to nějak nespochybňovali, nic ono nic nevyptali, mě řeknou, no, jako je to hezký, takhle žiješ, jako, ale tím, tím, tím, to pro ně končí, jako není to, jako, že, by, že by jsme to nějak jako rozebírali. A většina těch lidí mě zná, já tady ten útěk z města už mám dlouhodobě delší dobu, nebo od jak žival vlastně, že jsem mm, a, takže tím pádem člověk vymiz, vymizí z toho uměleckého prostoru, což jako je na jednu stranu nevýhoda, že, že vlastně sejde z očí, sejde z mysli, ale to je, je to prostě moje cesta tady to. Jako ne, nesnažím se, jako, se tady nějak jako uchycovat stále, nebo se tady jako držet v tom podvědomí. Je to i o tom vlastně uměleckém provozu trochu.